Hanya dengan menghadapi lawan, kita dapat mengenal diri kita sendiri. Seorang petarung sejati tidak pernah mundur dari pertarungan. Gila-gila, sekali. bisa memprediksi pergerakan musuh, kita tidak akan kalah. Tanggung jawab, kehormatan, dan tanah air. First blood. Pasukan yang baik dapat menyesuaikan diri dengan keadaan, seperti layaknya air. Langsung barbarkan. Ya. Reputasiku dibangun atas dasar keberanian dan kesetiaan. Aku pergi kemanapun angin membawa. tetap setia, tetap rendah hati. Jika kita bisa memprediksi pergerakan musuh, kita tidak akan kalah. Tembakan hujan lagi! You have slain an enemy! Orang petarung sejati tidak pernah mundur dari pertarungan. Ah! dengan menghadapi lawan, kita dapat mengenal diri kita sendiri. Tuh kulungnya aku tuh. Tembakan hujan api. Tetap setia, tetap rendah hati. Reputasiku dibangun atas dasar keberanian dan kesetiaan. Tanggung jawab, kehormatan, dan tanah air. Aku pergi kemanapun angin tembakan hujan api. Kita akan menang telak. Tadi kurang aku di lock tuh. destroyed. Tembakan hujan habis. Tetap setia, tetap rendah hati. Cek lah aku farming sih. Tanggung jawab, hormatan dan tanah air. kita dapat mengenal diri kita sendiri. Seorang petarung sejati tidak pernah mundur dari pertarungan. Ah, gila Ini tahu. Kilo, kena lo. Kena apa? Pasukan yang baik dapat menyesuaikan diri dengan keadaan seperti layaknya Aduh. Kita bisa memprediksi pergerakan musuh. Kita tidak akan kalah. Tembakan hujan api. Tanggung jawab, kehormatan, dan tanah air. Hanya dengan menghadapi lawan, kita dapat mengenal diri kita sendiri. Pasukan yang baik dapat menyesuaikan diri dengan keadaan seperti layaknya You have slain an enemy. Seorang petarung sejati tidak pernah mundur dari pertarungan. Tetap setia, tetap rendah hati. Tembakan hujan api. Satu, pergi angin membawa. kucil. Kucil jilang cil. Cil, cil. Reputasiku dibangun atas keberanian dan kesetiaan. Kita akan menang telak. Pasukan yang baik dapat menyesuaikan diri dengan keadaan, seperti layaknya air. Tembakan hujan api! pergi kemana angin membawa. Kita akan menang telak. Tetap setia, tetap rendah hati. Initiate team destroy the turret. Hilang cok musuhnya cok. Reputasiku dibangun atas dasar keberanian dan kesetiaan. Rolas. Hiper hilang ya. Wah nyolong meneh wongnya bagi Jika kita bisa memprediksi pergerakan musuh, kita tidak akan tembakan hujan lagi. Rapopo yang harus yo ning aku ya. Iya. tidak pernah mundur Initiate retreat. Shut down. Initiate dermawan, kita dapat mengenal diri kita sendiri. Wah, aku ditabrak ini. Tanggung jawab, kehormatan, tembakan kuda Seorang petarung tidak pernah mundur dari pertarungan. wah baku dicolong gitu kita akan menang telah. mati jika kita bisa memprediksi pergerakan musuh, kita tidak akan kalah. Wah, kecil ah! Mati loro yo, coba gas akan hujan Mati ya, gitu. dibangun atas dasar keberanian dan kesetiaan. Initiate retreat. Our turret has been destroyed. Hanya dengan menghadapi lawan, kita dapat mengenal diri kita. Tolongi terus baku. Aku dibangun atas dasar keberanian dan Wih, kesetiaan. Wong. Eneng Johnson ki. Aku pergi kemanapun angin membawa. You have slain an enemy. Launch attack. Tetap setia, tetap rendah hati. Tembakan hujan api. Clean, clean, clean, clean. maju ngarep dewe kita akan menang telak hmm. kita dapat mengenal diri kita sendiri. 变。